Oke okay guys, video saya akan diputar dalam waktu 10 detik. Bruh. Gak sekalian aja bang, 10 abad. What? Silahkan kalian klik unsubscribe untuk segera-geranya ya. Bahasa apaan tuh bang? Eh bacot lu. Langsung aja kita tonton videonya. Bangsa kau.

Bằng sắc